दोस्तों है मैंने हाय दोस्त मैं आपके सामने आ चुका हुआ एक नया टिप्स लेके तो फ्रेंड्स थोड़ा लेट कीजिए मुझे माइक लगाने दीजिए हाँ हो चुका है फ्रेंड्स देखो मैं नया यूट्यूबर हूँ अभी अभी अभी क्या अभी स्टार्ट किया हो तो फ्रेंड्स मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट है मैंने इस चैनल को नीचे में जो बटन है ना उसको सब्सक्राइब करो लाइक करो डिसलाइक करो और यूट्यूब के लिए मैं ठीक हूँ या नहीं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो ओके मैं नया यूट्यूबर हूँ इसलिए मेरा व्यू वीडियो में व्यू नहीं आता लाइक नहीं आता टाइम्स नहीं आता वॉचिंग टाइम आएगा तो मेरा चैनल ग्रो ग्रो हो जाएगा इसलिए मैं आपको से कहूँगा मैं इसी वीडियो को स्किप मत करो पूरा की पूरा देखते रहो आज का प्रोग्राम है ये एच का रिजल्ट अपने घर बैठे देख सकते हो आपको मोबाइल है तो देख सकते हो मोबाइल या लैपटॉप पर देख सकते हो कंप्यूटर है भी तो अच्छा है तो फ्रेंड्स इसी से रिज़ल्ट के लिए कोई मास्टर के पास नहीं जाना होगा कोई स्कूल के पास नहीं जाना होगा किसी के पास आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है आपका मोबाइल तो आपने खुद दे सकते हो अपना रिज़ल्ट तो दोस्तों मेरा फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और एक डिस लाइक करो ओके फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ अगली बार आऊँगा हेलो दोस्तों चलिए हम एच रिज़ल्ट के लिए चलते हैं तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल में तो क्रोम ब्रेजर होगा ही तो होगा तो फ्रेंड्स क्रोम ब्रेजर नहीं तो ईसो ब्रेजर होगा ईसो ब्रेजर नहीं तो गूगल में गूगल तो होगा ना तो फ्रेंड्स चलिए मैं क्रोम ब्रेजर पर क्लिक कर देता हूँ थोड़ा टाइम चाहिए तो इस टाइम के लिए हम थोड़ा पॉज कर देते हैं फ्रेंड्स हम्म, चलो हम लोग का इधर अभी इधर टाइप करेगा E H E S C H C L result sorry sorry इस पे डालना है रिजल्ट रिजल्ट दोस्तों यही देखो एच एस एल रिजल्ट उन्नीस डेट इसमें डेट दिखाता है मैं उन्नीस का नहीं दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा अठारह का अठारह का ही सेम होगा पर पंद्रह तारीख को आठ पंद्रह पंद्रह मई को आठ आठ बजे को इस लिंक को अपडेट होगा चलो ऐसा जब देखो सेम टू सेम वही लिंक है सेवा रिजल्ट 2018 की जगह 19 रहेगा बस बात यही है क्या थोड़ा अपडेट कर देना है तो फ्रेंड्स चलिए मैं सेवा रिजल्ट पर क्लिक कर दूंगा सिवा रिज़ल्ट के पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो इसमें तीन ऑप्शन शो कर रहा है class ten class twelve result news में मैं जो मेट्रिक का है मैं वही क्लिक कर दिया हूँ वो क्लिक करने के बाद देखो चार बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है तो मैं पहले से देखूँगा सबका बोर्ड रिज़ल्ट है रिज़ल्ट दो हज़ार अठारह अपडेट अपडेट होगा इसलिए बोला है अपडेट पॉपुलर बोर्ड देखो सेम टू सेम यहाँ भी जो जिस तरीका है यही तरीका से आएगा पर 2019 में आ जाएगा अगर थोड़ा क्या अलग हो जाएगा तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से ओपन करके आप रिजल्ट पर क्लिक कर दूंगा आसाम बोर्ड पर क्लिक करने के बाद आसाम टेंथ क्लास रिजल्ट 2019 आ चुका है फ्रेंड्स क्या बात है 2019 आ चुका है थोड़ा लेट करना है आ चुका है थोड़ा लेट करना है थोड़ा ऐसा ऊपर खींचना है देखो इसमें लिखा है आसाम एच एस रिजल्ट दो हज़ार उन्नीस सेवा क्लास टेन रिजल्ट तो फ्रेंड्स देखो यही है देखो इसमें ब्लॉक में लिखा हुआ है register for Assam board ten result दो हज़ार उन्नीस तो friends board name board name select करना है तो मैं आसाम बोर्ड सिलेक्ट कर दिया है roll number roll code name mobile number email ID general अब आप लड़का या लड़की सिलेक्ट कर देना है करंट लोकेशन क्लास सेकेंडरी में पढ़ाई करता है या मैट्रिक में करता है तो friends your stream stream जो है वो कर दो स्टूडेंट से सारी ओपन करके सबमिट करके आपका डायरेक्टली रिज़ल्ट शो कर देगा डायरेक्टली रिज़ल्ट शो कर देगा कितना कितना सब्जेक्ट में कितना मिला कितना जिस मिला आपको सारी की सारी ओपन हो जाएगा एक नोटिस की तरह देखो अपना मोबाइल है तो किसी के पास नहीं जाना होगा किसी का नोटिस नहीं जाके नहीं देखना होगा तकलीफ भी नहीं करना होगा आपका मॉल है तो घर बैठे आपका रिजल्ट देख सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं होता तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के आपका सारी roll number roll code name mobile number email I सारी की सारी दे दो सारे के सारे दे दो मैं आपको रिज़ल्ट दोस्तों रिज़ल्ट वीडियो में दिखा दूँगा मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा उसमें आपका सारी की सारी हाँ roll number roll code name mobile number email I ये सारी की सारी चीज़ मुझे लिख के पता दो मैं वीडियो में दे दूँगा तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना था कि अगले हफ्ता और आऊँगा एक वीडियो के लिए फ्रेंड्स नमस्ते अच्छा रहो सुखी रहो आपका दिन अच्छा जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें